отыз мың теңгені барып аласыздар отыз мың теңгені келіп аласыздар көтер мұхтарға жамандыз көтермәғыр деп барды ардагер ауданымыздағы ең жасы үлкен шабандоз ашка шабандоз қасым жақыпбек бар байтөбелней айтылған көкемнің байтөбел емес па байтөбелеу деп тұрмыз айтулы атбегі айтуған көкеміздің қазалы қария айтылған ақсақалдың байтөбе өлесімді сәйгілігіменен байтөбе өлесімді сәйгілігіменен төменгі мәреге Ашқа шабандоздың тақымында кетті құда қаласа жалау көтер жалау көтер ержан қара жалауға турала жалауға турала бәрекелді жақындады е жалау түсті құда қаласа оң, барын айтолат аттегі айтуған көкеміздің айтуған көкеміздің байтөбел есімді сәйгілігіменен байтөбел есімді сәйгілігіменен ашка шабандоз тастады қадірменді ағайындар бәрекелді